really good. Música я с вами полностью согласен. И Ульяна Родинская, Мария Борисовна. Э, Сравнивать э, не сравнивая, не, не получается, пока их не поставишь, не поставишь на один стол.